कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला र सब्सक्राइबको छेउमा रहेको बेल आइकन बटनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला नमस्कार साथीहरू म सदा चाहिँ आज पनि हजुर सामु मेरो युट्युब भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु आजको यस भिडियोमा साथीहरूलाई कसरी फ्रीमा विथाउट एनी कस्ट कसरी हजुरहरूले युट्युब भिडियो बुस्ट गर्ने भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई सिकाउन अनि देखाउन गइरहेको छु साथीहरू यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो मेरो भिडियोको तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइबको छेउमै रहेको बेलायकन बटनमा एकचोटि प्रेस गरिदिनु होला ताकि हजुरहरूले नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरू हजुरहरूको मोबाइलमा सबभन्दा पहिले आउनेछ साथीहरू आज म यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई कसरी नि शुल्क यानि विथाउट एनी कस्ट जिरो रुपियाँमा कसरी हजुरहरूले आफ्नो युट्युब भिडियो बुस्ट गर्ने भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई सिकाउन अनि देखाउन गएको छु त्यसैले साथीहरू यो मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला ताकि हजुरहरूलाई यो भिडियो कसरी ए बुस्ट गर्ने हजुरहरूले युट्युब भिडियो कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने विषयमा हजुरहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ साथीहरूले दिनरात मिहिनेत गर्नुभएर युट्युब भिडियोहरू बनाइरहनु भएको हुन्छ र दिनरात मिहिनेत गरेर सब्सक्राइब कसरी बढाउने भन्ने विषयमा हजुरहरूले सोचिरहनु भएको हुन्छ र किनभने हजुरहरूले कसरी होस् युट्युब भिडियोमा सब्सक्राइबर बढाउने र कसरी होस् हजुरहरूको युट्युबमा भ्युज आउने भिडियोमा भ्युज आउने भन्ने कुरोमा हजुरहरूले सोचिरहनु भएको हुन्छ तर सोचेअनुसार हुँदैन किनभने भ्युज र सब्सक्राइबर पाउनलाई त्यति सजिलो छैन साथीहरू त्यसैले आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई कसरी भ्युज ल्याउने भिडियोमा र कसरी सब्सक्राइबर गेन गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट जेन्युन हो साथीहरू यदि हजुरहरूले यो फलोअप गर्नुभयो भने हजुरहरूको युट्युब भिडियोमा भ्युज आउनेछ र सब्सक्राइब पनि कसरी पुस्ट गर्ने भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई यस भिडियोमा बताउने नै छु र त्यसको लागि साथीहरू हजुरहरूले फेसबुक पेज अवश्य नै आवश्यकता पर्नेछ किनभने हजुरहरूले यो बुस्ट गर्ने भनेको फेसबुक पेजबाट म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु जसले गर्दा फेसबुक पेजको अत्यन्तै आवश्यकता छ यदि साथीहरू हजुरहरूले फेसबुक पेज कसरी बनाउने भन्ने विषयमा थाहा छैन भने म हजुरहरूलाई यसको लागि मेरो आई बटनमा राखिदिएको छु हजुरहरूले मेरो आई बटनमा जानु भएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ फेसबुक पेज कसरी बनाउने भन्ने विषयमा म साथीहरूलाई अब ढिलो नगरिकन यो कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई अब सिकाउन गइरहेको छु तपाईँ साथीहरू मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मन पराउनु भयो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक त अत्यन्तै आवश्यकता छ साथीहरू लाइक पनि गरिदिनु होला किनभने मेरो टार्गेट भनेको एक सय लाइक छ साथीहरू एक सय लाइक होला र यो च्यानललाई माया गरिदिनु होला साथीहरू हस्त साथीहरू अब हामी ढिलो नगरिकन पेजतर्फ ला जानुहोस् ओपन गर्नुहोस् मैले आफ्नो फेसबुक पेज अलरेडी ओपन गरेर राखेको छु साथीहरू र फेसबुक पेज ओपन भइसकेपछि साथीहरू फेसबुक ओपन भइसकेपछि साथीहरू हजुरहरू फेसबुक पेजमा जानु पर्नेछ साथीहरू हजुरहरू फेसबुक पेजमा जुन स जुनसुकै वेबाट पनि जान सक्नुहुन्छ तर मैले सर्टकट यहाँ बनाइराखेको छु साथीहरू र यसमा पनि छ मेरो फेसबुक पेज म यसमा गएर क्लिक गरेँ साथीहरू र फेसबुक पेजमा हजुरहरू जानु भइसकेपछि मैले आफ्नो च्यानलको नाममा बनाएको फेसबुक पेज हो साथीहरू यो र यो फेसबुक पेजमा हजुरहरूले एउटा सेटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसको लागि हजुरहरू सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा जानु भइसकेपछि हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो अडियन्स अप्टिमाइजेसन फर पोस्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् हजुर यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो एलोमा क्लिक गर्नुहोला एलोमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो टिक लाग्यो साथीहरू त्यसपछि सेभ चेन्जेसमा क्लिक गर्नुहोस् सेभ चेन्जेसमा क्लिक भइसकेपछि साथीहरू सेटिङ हाम्रो सेटिङ अन भयो अब हजुरहरू पेजमा जानुहोस् अब पेजमा जानु भइसकेपछि साथीहरू हजुरहरूले अब पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यदि हजुरहरू यो सामान्य यसबाट हजुरहरूले पोस्ट गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई त्यो अप्सन देखा पर्ने छैन साथीहरू जहाँ हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अडियन्सलाई टार्गेट गर्न सक्ने खाले त्यो इन्टरफेसहरू देखिँदैन त्यसको लागि हजुर त्यो इन्टरफेसको लागि देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले त्यो इन्टरफेसको लागि पब्लिसिङ टुल्समा जानुपर्नेछ साथीहरू पब्लिसिङ टुल्समा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि पब्लिसिङ टुल्स ओपन भयो साथीहरू अब पब्लिसिङ टुल्सबाट हजुरहरूले अडियन्सेसहरूलाई इन्गेज गर्न सक्नुहुनेछ यो टोटल्ली फ्री हो साथीहरू यसमा पैसा लाग्दैन हजुरहरूले पैसा पे गर्नु पर्दैन साथीहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो मैले अलरेडी पोस्ट गरेर राखेको पोस्टहरू साथीहरू यिनीहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ र अब हामी नयाँमा क्लिक गरौँ साथीहरू क्रिएट पोस्ट गरौँ क्रिएट पोस्टमा मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि हामीलाई अब यस्तो किसिमको इन्टरफेस ओपन हुन्छ साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले सेयर नाउ त्यसपछि हजुरहरू मेन भनेको यसमा क्लिक गर्नु साथीहरू पब्लिकलाई चेक इन गर्नु त्यसपछि यो न्युज फ्री टार्गेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस हजुरहरूले यो इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको जुन भिडियोसम्म रिलेटेड इन्ट्रेस्ट हो यदि बिजनेस इन्डस्ट्री हो कि इन्टरटेनमेन्ट हो कि ए फ्यामिली एन्ड रिलेसनसिप हो कि हजुरहरूको भिडियोज केसँग रिलेटेड छ त्यो अनुसार क्याटेगोरी अनुसार चुज गरेर राख्नु होला यसमा मैले कुनै पनि क्याटेगोरी चुज गरिनँ त्यसपछि अब मैले एज ग्रुपमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू एज ग्रुप हजुरहरूले कुन एज ग्रुपको भिडियो हजुरहरूले बनाउनु भएको छ त्यो अनुसार जानु होला मैले चाहिँ यो बिसदेखि पैँसठी वर्ष माथिको मान्छेलाई देखाउनको लागि यो एलो गरेँ त्यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जेन्डर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने मेन वुमेन सबैलाई भयो र हजुरहरूले मेनलाई पनि देखाउन सक्नुहुनेछ वुमनलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ मैले अल क्लिक गरेँ अब यो लोकेसन छ साथीहरू लोकेसन हजुरहरूले चुज गर्नुपर्नेछ जस्तै मैले नेपालमा क्लिक गरेँ नेपाल टाइप गरेँ नेपाल लेखेँ यदि हजुरले इन्डियामा यो रनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्डिया छ त्यसपछि हजुरहरूले यो कतारमा अब हजुरहरूलाई कुन कुन उपयुक्त छ त्यो अनुसार हजुरहरूले लोकेसन चेन्ज लोकेसनहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले यसरी नै राखेँ दुबई हजुरहरूले आफ्नो एड कता कुन कुन लोकेसनमा रनिङ गराउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार हजुरले लोकेसन चेन्ज चुज गर्नुहोस् त्यसपछि हजुरको च्यानलमा कुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छ भिडियो सरी भिडियोमा कुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू यसमा टाइप गर्नुहोस् मेरो यो भिडियोमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज छ त्यसपछि अरू ल्याङ्ग्वेज पनि राख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि सेभ क्लिक गरौँ सेभमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो पब्लिक र न्युज फ्री टार्गेटिङमा location living in Dubai united united Arab Emirates Dubai India Nepal or Qatar यसरी गरेर हाम्रो यो लोकेसन सेभ भयो साथीहरू अब हजुरहरूले यसमा चाहिँ युट्युब हजुरहरूको युट्युब भिडियोको लिङ्क राख्न सक्नुहुनेछ जसको लागि हजुर आफ्नो च्यानलमा जानुहोस् यो च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा चाहिँ हजुरहरूले कुन चाहिँ भिडियोलाई हजुरहरूले रनिङ गराउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारको भिडियोजहरूले भिडियोजको युआरएल हजुरहरूले कपी गर्नुहोस् मैले यो भिडियोको युआरएल कपी गरेँ अब कपी गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पेस्ट भयो अब हजुरहरूले यसमा फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसलाई हटाएर अब यसरी नै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूले यसलाई हटाएर फोटो राख्न चाहन चाहनुहुन्छ भने फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एउटा फोटो बनाएँ साथीहरू यो मैले फोटो बनाएको छु अब यो फोटो बनाइसकेपछि साथीहरू लिङ्क हाम्रो लिङ्क यसरी नै लिङ्क बसिरह्यो अब हाम्रो यो फोटो छ जहाँ चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्ने रिक्वेस्ट गरेको एउटा फोटो छ त्यसपछि यसमा हजुरहरूले म्यासेज चाहनुहुन्छ भने गेट म्यासेजमा क्लिक गर्नुहोस् अब यो म्यासेज पनि बस्यो यसको प्रिभ्यू हेर्नु साथीहरू प्रिभ्यू यस्तो हुनेछ यसको प्रिभ्यू डेस्कटपमा यस्तो फर्मेटमा छ साथीहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड म्यासेज पनि आएर बस्छ मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मोबाइलमा आएर यसरी बस्नेछ अब यसको लागि हजुरहरूले इन्स्टाग्राममा रनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा पनि यो रनिङ हुन्छ अब सेयर नाउमा क्लिक गर्नुहोस् अब यो सेयर नाउमा क्लिक भइसक्यो साथीहरू अब यो पब्लिस देख्न सक्नुहुन्छ यो पब्लिस भयो अब हजुरहरूले पेजमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ यो पब्लिस हुँदाखेरिको इन्टरफेस कस्तो हुन्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हजुरहरूले हाम्रो यो रेडी भयो यो यस्तो इन्टरफेसमा बस्यो साथीहरू यदि कोही हजुरहरूको भ्युवर्सहरू यो इन्गेजमेन्ट भएका साथीहरू यदि हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो इन्गेज इन्गेजमेन्ट भएका भ्युवर्सहरूले यो हजुरहरूको त्यो युट्युब भिडियोमा गएर ओपन हुन जान्छ जसले गर्दा हजुरहरूले भ्युज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले भ्युज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै यदि कसैले त्यो भिडियो हेर्ने साथीहरूले हजुरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरिदियो भने त्यो सब्सक्राइब पनि हुन जानेछ यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो युट्युब भिडियोजमा भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब पनि बढाउन सक्नुहुन्छ यदि साथीहरूले यदि कसैले हजुरहरूलाई म्यासेज गर्न चाह्यो भने यहाँ म्यासेज बक्समा क्लिक गर्यो भने म्यासेज बटनमा यो म्यासेज हजुरहरूलाई आउनेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर hi Amar please let us know how can we help you भनेर यस्तो किसिमको एउटा मेसेज जसले क्लिक गरेको छ उसको नाममा यो मेसेजहरू जानेछ यसरी नै साथीहरू हजुरहरूले फ्रीमा फेसबुक पेजबाट हजुरहरूको भिडियो बुस्ट गरी भिडियोजमा भ्युजहरू सब्सक्राइबहरू सब्सक्राइबर्सहरू बढाउन सक्नुहुनेछ